lenatanaka keke coronavirus virus. lenatunga kakarairu ni lei, tunakagaka kanaka corona leni Katitayazika kareo, arzeloru zankuini katizuaruchia tikaruxichaj vikunkaru sankanaka jia ruuni yatuyazawa lerzeloriali atinarun bayochitsaru tsayoru gaki ulunga ki bunachi narzilei ni china glakibeyekine rzelordayaj sujini agluyakelei covid-19 ganajuaga kaibido katirasuargelalega kabi karunkas niyaxsijirun sankanaka ganakua bunachi vigazahuachinapagake ru'gakexla tarugake ruxquixgake rutzabaguichagake katicheriali arzelocurakasigakewi viruskeyezahuani bunachitadagake taguisigake ganakuayazika bunachi leni waka kellareo, chiki huakakugdediru kelareo chiquibinaruleyai iga'narunuyu'kearu enkutsatságaru gaguzu bunachi yak iyaxsíchi Chiguru bala kana tanaga ke aku kelareu. Zagaru zagaru yezawani tanaga ke ke coronavirus. Zachiguladutikaca, chipsenagaru tanaga ke ke yaksuji COVID-19. Bunachichiraine rudu de rata ya bunachi. Nayo katirata bunachi lega kezi. Zagaru, zuraru kakak zagaru yezawani rileini COVID-19. atina kura ila ibuna china kwa kaluiza leoni leni gunga swaruji areu nuna kwa karu en luiz karu nakin kuzaruji a Engun Urbala diz na Taslaga que Bunachina Tsugaki Ganasleini, Secretaria de Salud, Kanakakatichuru, Ogushkijiru, Guguru Jingichi lubeba o ganaru Dubinaru, Ganazuajichinaru, Nagdarajinaru, Chiwazakino, Gakunakwa Bunachi Gunu Gagushkiju, Tika Kansenu Ralo, Katinakabusano, Tika Kansenu Ujinu, Brulo Gdi bin ja no la yai Bga na yokio tikairu iruhu gazeho chikurba yochi, Dikaõno na bunachi, Dika gagu pjitu bunachi gauzagu. biuji a yogu iza hoiyezza wana pakena kwa gake Tikagala Dikagala lajo gagu tchia Gagu ygu birunna lu yziki ukazu enengehuniza ja attina sujia. Katiz zoa rujaa, Luzagar kurgellare ohugu ja sochi en birrayezza gu daka lesian chipsa le nuz yak sujina tanaga kike coronavirus tika nurek gana ya piyu usada buna china kwa gake tikara ra kairo aga o tika des chinga ke enuna ve kiki tukura kini dumi zura haru rumba yu chika nu atina naa leska yu u buna chichira nanila ke kura kairo aga ke zanir niraka ubeharu kairo kakalen lu naru kwe kiki charu zaaru engunchi iluzaru suraru. Rumba yuchi kutsaru tsayuru yugubunachi nurakiru, zanirdaye zawani, zala zikuga kiberu di tareu, engdaru bunachi na kwakaru. Kaparu ilar buza, ugila rubika kaguru tsaniru tsale niraka, enga kalen rubunachi na kini gekine. naka, kakichiru nuna kwakaru, engunchi ikuniru. Knizagaru gungurugan, luye zawana tanaga keke, coronavirus. bishika kagnguru chibarunire uzenre o coronavirus tu rubijiru yurushla rlayinru rutsabagikyaru en nanaru, gaselo tikagungajikwinru kanaka gayu ubunachi chinadigake, sonalaga yugayu iza zenlegake yezawe kanaka kegake, linarnaruke diabetes naben presión kegake nadidibena bajigake biyezawa napa pulmon kega ke ola chidoga ke obirla yezawa nuzalega ke baya kana katsasokni rala tsakaga ke gana yapiyu gana nakwaga kabunachi nusadaga ke ulunga ke bunachi zi chiriali kana kabunachi kuraraka siga ke bu lenan rumba yoji tswaga ke lega ke gaulu yuga ke le bunachi kubiyezawa napaga ke yatu wakaiga naga ke nyoyu gunga ke bala dizana taslaga ke atina kutsata yazika bunachi nakwaga ke nyoyu bala dizani naka kutsatsaga rubunachi gaguzu gasiru kashiru enkashiru la wago karu chiwanakiño inosnuyalati wakage urunakwaku lichakaki ganatanakake shunugaywa ni tu ni tu tapaun shunugaywa nanakwagakabunachi lagishjikake villgakagunru chiwazatubunachi ra iñiñuyukaru en bijira la ilungakabunachi nakwagakaluyichkaru yu'kana kargela bunachi yaxsijini rileini coronavirus entikataki beyekine turzeini duchidak biza atinaru luilowi na ardayi zawani luizalio nutisi bunachi nachikela lenitanaga keke COVID-19 kana katsasua kuzaru jia yurushla rutsaba gicharu enrutia rutsaba nyanaru rumba yujiga narutsabasi atina kunura tsataya zawani rumba yujiga sirukeziru tikatsabigaru gaguzugana kwabunachi Katichuru ogushkishru, ganarudubinaru, ganasuashicinaru, nagdarashinaru, enzuraru tsakaru zuarutusi, ralakibinaru layai. Rumba yujik zuaru keaziru kakuru beba, en yugo gichileru kunrujin. Tuzi bunachira la suagiureu, nuzuajia, en kubiyaza wenapa. Rumba yujik ata Garuzula garuzu en leskajaru, lerujini quinru, en leru ugarasiru, ranidu ikezi. ñuyukaru nakiyikanaru tikagaka nugidadiyure en chidagvilla entzasuarulla kanaka gunire orseloriali enkuraraka sirubu rumba yuchichakru tsayuru bunachináchikaki kanasua hospital en gunchi'ikuiru engunchi'ru nunakuakaru